各位好，又系我卡洛斯啊！呢排停课咧，就系咁喺屋企教人咧点样打印 3D 口罩嘅配件。咁作为一个 Maker 喺疫情里边，除咗 DIY 口罩，仲可以 DIY 啲乜嘢嘢咧？有冇发觉你屋企啲消毒水用得七七八八咧？老婆，我樽酒精又用晒啦，用晒都唔紧要嘛！呢个世界咩嘢都可以自己整嘅，但系酒精揾月纯做出嚟咧，我好怕嗰种味。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 以至於影響咗佢哋 D N A 嘅複製啦，從而使到咧細菌裏边嘅細胞咧冇辦法新陳代謝，以至於死亡。你話啲招外光確實好鬼毒啊！而且當银离子殺死咗細菌之後咧，佢又游翻出嚟繼續工作喎。所以實驗證明咧，佢抗菌效能好持久，而且冇帶毒性同埋副作用嘅。阿卡洛斯太太咧向來咧都對呢個自然療法有研究。我手上呢兩樽咧就我老婆喺 iHerb 買翻嚟嘅 supplement 嚟嘅。 我老婆话俾我听咧，呢两樽买翻嚟都唔平噶。嗱，譬如五百 ppm 呢樽浓度比较高嘅，就成百五蚊樽咁细细樽。呢樽二百五十 ppm 都成一百零几蚊樽。咁仲要喺网上订购添。咁诶，由于呢啲系厂家生产，其实食得落肚嘅。例如喉咙痛啊，饮少少落去杀菌啦，或者皮肤炎症咧喷少少咧都可以医治到嘅。 嗱咁老實啲講，你又唔好諗住呢個節目可以教到你做到呢種，因為呢種咧個濃度同埋純度都好高嘅。我哋自己 DIY 手做嘅嘢咧，濃度冇咁高，可能只係得十幾個 PM 咁，而又或者都會有第二啲雜質，所以咧我就唔建議自己做完之後攞嚟食啦。但係攞張自己做嘅銀離子水噴下手，或者噴下門柄，冇色冇味又唔錯喎。 嗱，今日咧，我就打算教大家點樣喺屋企開 D I Y 呢個 colourado silver。正如我頭先所講啦，喺工廠製造嘅濃度高嘅 colourado silver 咧，佢哋係有特別嘅方法去提煉嘅。如果想喺屋企自己製造咧，就要準備純度高嘅銀啊，同埋蒸馏水啦。講到用嚟製造銀離子水嘅銀咧，就要純度越高越好。而卡洛斯採用嘅咧，就係四條九嘅加拿大楓葉銀幣。 咁如果真系冇四條狗嘅，三條狗都系可以嘅，但系就一定會有雜質咯。而呢啲咁嘅四條狗嘅銀幣呢，隨住越嚟越多人識做銀水呢，就會越炒越貴噶啦。遲啲你想買都買唔到添啊！整法其實就好簡單啫，基本上就揾個比較高嘅電壓嘅直流電源，正負極播落兩個銀幣度，跟住放喺蒸馏水裏邊點解，就係咁簡單啫。嗱，網上呢都有好多人教人點整嘅。 咁呢啲人呢，有啲係自然療法嘅醫生啦，咁佢哋識用銀水醫人，但係佢哋嘅製作方法呢，就係業餘之中嘅業餘咯。而卡洛斯身為一個 maker 呢，我個整法呢，自然係業餘之中嘅專業啦。你要學好點樣整銀水就一定要睇我呢個影片。點解？第一，因為我用緊嘅四條九銀幣，正如頭先所講，純度越高呢，做出嚟就越好。第二啦，化學呢科雖然我弱雞啲，但係基本嘅電解操作我都仲係曉嘅。 所以一间一边制作咧，我会为你讲解化学反应同埋原理。第三，卡洛斯读嘅咧就系电子工程同埋 STEM。对我嚟讲咧，制作仪器同埋接电线咧就好似食饭呼吸一样咁容易。所以跟我一齐制作咧就实践同埋原理并重。除咗化学原理、科技、工程、技术，我都会一一为你解构。好啦，开工啦！首先我哋谂下点样接驳一两个银币先。咁有啲人咧就话用呢啲咁嘅死人鳄鱼夹。

轉完咧就扭个羊眼圈入去，咁因为咧银啊好软嘅，就咁揾手扭到噶啦。嗱，系咪导电又好，银接触水嘅面积又最大先？家下风头火势咧，屋企啊真系揾唔到咩料啊！啊，不过啱啱飞啲打印完，呢个剩翻个卷又几适合用喎。 好先，好咁，就切開咗兩邊，啊呢邊咧用得着下。喺日本城咧買咗個。 五百 milliliter 嘅量杯翻嚟，我谂就啱啱好啦。一次做唔好做咁多啦。头先锯出嚟嘅盖咧，啱啱好我嚟放喺上面，就做啲改动嘅工作。先打 punch，再转咁我觉得咧咁样将银币咧安装落去头先个盖度咧个位置，应该系啱啱好。 下先，啊好啦，就整成咁啦。好，等我放落个量杯度试一试先。啊，fit 到无伦啦，系咪？跟住就系电工方面嘅工作啦。咁电解其实好简单啫，一正一负吓。咁啊，最好揾条红黑线啦，让大家可以分到个正负极。用开线钳开咗个外皮先。 只要将红色正极拨去一边，将黑色负极拨去另外一边就得啦。好，就系将条电线咁接实喺个线帽度啦。好，咁呢度咧就接去一个大约啊，大约廿零瓦嘅变压器啦。咁个速度就会快啲咯。好再转个窿喺呢度，将电线喺呢边收出去，咁就唔怕阻住个电解啦。 话卡洛斯出品必属佳品，你睇下有几 fit 先啊！咁样放喺度。坊间有啲人咧话用三嚿九窝电都得，咁又唔知个电流够唔够嘅，咁所以我我就买咗只啊，都有成五点五 A 嘅输出嘅变压器。为咗接驳个电源插口同埋一个开关掣，起码我知道佢系咪着紧落去。咁又要借助飞 D 弹啦，十二。 嗯，十二点二，十二点五啦。设计一个盒仔咧，冚住佢咧就是、手把眼嘅功夫。因为作为一个电子嘅仪器啦，电线係唔应该外露俾人掂到噶。位置啱晒咯。 接咗电源先，看埋眼指示灯先。OK，好啦，接线完毕。咁咧喺人大冇导通之下咧，我哋俾电佢试下灯先。好，转两个窿，安好个盒仔先。我有啲朋友咧，将工场啊当为屋企啊，将。 牙刷、牙膏拎晒翻去我就调转呢，就系将屋企当工厂嘅人，屋企系咩架餐都有嘅。我哋做 Maker 嘅一系唔好做，一做就要做到好骨子咁样。OK，俾电佢，我哋量度一下，究竟两个银币之间有几多 volt？红正黑负。OK，有廿四噶。 咁都足够噶啦。嗱，如果我个设计咧要打开先入水咧，就有啲麻烦啦。呢卷料咧上面有个窿，所以喺呢度斟水就得噶啦吓。嗱，而家未开制嘅，我哋斟水咧一定唔可以斟到超过嗰个银嘅高度。嗱，呢度咧，冚住个银嘅边就得噶啦。好啦，千祈唔好去到嗰个羊耳圈嗰度。 千祈唔好做啊！嗱，而家开制啦，一二三，好啦，见啦，有铺仔出啦，系嘛？系喎，电咯。咁啊，不过可能要耐一阵嘅。嗱，而家俾咗电啦，做紧电解噶啦。咁为咗避免啲灰尘啊、猫毛跌落去咧，咁我就揾张保鲜纸冚住个窿先。如果正式做 coralul s u l p h u 咧，应该咧就揾个黑罩吸住佢添。不过而家咧，我系做实验啫。 咁啊！实验结果点样先叫成功呢？我哋眨下眼咧，电解咧已经进行咗诶，大约五个钟头啦。咁咧，网上有啲嘅讲法咧就话，如果见到银币咧黑晒咧，就攞出嚟抹下佢。咁但系我又睇到又唔系黑晒，嗯，系有啲 p u c i t y 喺个杯底度。咁诶，两个银币上面亦都分别咧。 就有一啲嘅沉積物，就似乎負極嗰邊多好多，正極嗰邊就少啲。但系 anyway 我都見到个銀幣咧上高咧仲係有銀色噶，咁所以應該唔使攞出嚟抹佢住。咁我覺得再做多四個鐘頭到啦，咁我就可以收成啦一啱嘅銀离子水。 而做出嚟嘅银离子水啦，人畜无害啦，你愛嚟喷下拖鞋底啊，愛嚟做下消毒，或者甚至喷下手都係冇所谓嘅，千祈唔好愛嚟飲啦吓，唔知你嘅肠胃點噶嘛？究竟卡洛斯今次土法制作呢个银离子水成唔成功呢？下一集我会同你用实验去证明，千祈唔好错过啊！如果喜欢我制作嘅影片嘅，求下你哋加 like 同埋评语啊！再见。